Terve. Odottakaa tulen ulos kaapista. No niin terve. Tämä tässä on Antti Tuisku. Kuuntelin Antti Tuiskun Peto on irti biisiä viime perjantaina, ja herran jestas. Tiidi tiidi peto on irti aina kun flippaan, näetkö saman kuin minä. Antin nenä on kolmion muotoinen. Mikä muu on kolmion muotoinen? Aivan oikein, pizzapala. Myös Illuminati on kolmion muotoinen. Siksi aloin kyseenalaistamaan Antti Tuiskun Illuminatiin kuulumattomuutta. Onko Antti Tuisku osa Illuminatia? En tiedä joten otetaan selvää. Antti Tuisku, Tuisku, Tuisku rimmaa sanan ruisku kanssa. ruisku. Tarkoittaako tämä sitä, että Antilla on taskussa huumeruisku. En tiedä, otetaan selvää. Vauva foorumilla huolestunut äiti kertoo Antti Tuiskun huumebiisistä. En tarvii lisää juomaa, en ajan kuluu huomaa, tunnelma nousee niin. Aivan niin kuin oisin, mennyt piristä sekaisin, herran jestas. Huumeruiskussa on 11 kirjainta, huumebiisissä on 10 kirjainta, 11 miinus 10 on yksi. Kuvassa on yksi Antti Tuisku. Sattumaako? En usko, mutta emme voi vetää johtopäätöksiä, joten otetaan selvää. Antti Tuisku on kotoisin Rovaniemeltä. Rovaniemellä on kylmä, ja siellä käytetään huumeruiskuja tämän dokumentin mukaan. Sä oot syyttänyt mua kotiin rosvaksi. Me on saattanut silloin vittu suutuspäissään vittu silloin kun ne töitit oli kaannut, niin silloin sanoa. Herran jestas. Janilta oli kadonnut täysi huumeruisku ja Jani syytti varkaudesta kaveriaan. Herran jestas. Olen nyt varma siitä, että Janin kaveri ei ollut ottanut Janilta huumeruiskua. Janin huumeruiskuu katosi vuonna 2003. Antti Tuisku sijoittui kolmanneksi vuoden 2003 Idolsissa. Antti muutti vuoden lopussa Helsinkiin. Muuton syynä ei ollut musiikkiura. Huumeruisku Antin taskussa confirmed, mutta mutta mitä tekemistä tällä on Illuminaatin kanssa? Anna Skunkero. Kuumeruiskussa on 11 kirjainta. Antti Tuiskussa on 5 plus 6 kirjainta. 5 plus 6 on 11 kirjainta, yhtä paljon kuin huumeruiskussa. 11 jaettuna 11 on 1. Kaksi lensi yli käenpesän minä sekä hän. Minä sekä hän on kaksi ihmistä. Otetaan minä pois niin jää pelkästään yksi, lensi yli käenpesäkkään. Onko hän Antti Tuisku? Emme voi edelleenkään vetää johtopäätöksiä, joten otetaan selvää. Herran jestas näitkö saman kuin minä? Olen vakuuttunut siitä, että viisin hän on Antti Tuisku. Myös Li Karjalainen on tehnyt viisin hänestä. Voihan herranen aika näetkö saman kuin minä? Ovatko Riiman, Li Karjalainen ja Antti Tuisku kaikki Illuminaatin kätyreitä? En voi olla vieläkään varma, joten otetaan selvää yksi Antti, yksi Freeman ja yksi karjalainen ovat kolme ihmistä. Illuminatissa on kolme sivua. Antti Tuiskulla on kaksi silmää. Kolme miinus kaksi on yksi. Antilla on yksi silmä takapuolessa. Illuminatissa on yksi silmä. Antti Tuisku on illuminati konfirmeen jotta voisimme varmistua J. Karjalaisen ja Freemanin Illuminatiin kuulumisesta, pitäisi asiaa tutkia vielä tarkemmin, joten jätetään se vielä hautumaan. Muista tilata Ritarin matkassa kanava niin saatan säästää sinut Illuminatiin kuulumisen paljastamiselta.